طبعا اتخذنا قرار بايقاف كل من يسيء للفن كل من يسيء للاغنيه طبعا هذا الغناء الهابط اكبر غلطه بحياتي واضح لك ويلي ويلي ويلي ليش العالم مضغوطه ورايد افهم اذا الهيبه من الله هم مش بدهم ما شالوا سيمنعوا في الجمهورية العربية السورية من الغناء تماما يعني فعلا تذاكر بمئات الالاف طيب ايمتى هدول احتلوا وجدان آه، مجموعة كبيرة أو شرائح كبيرة من شرائح المجتمع وصاروا مرغوبين لهي الدرجة نحن لا نعلم نفاجأ لا نعلم من هي هذه الأسماء هي جديدة اجيبك واسلك عاد رحت وعاد جيت كلك ما شفتك كلها تسنيني اكره حياتي وسنيني اتوه ومش هلاقيني واشرب تمر وحليب